no sé qué va a ser mejor que no me espere Otro día me levante loco tras esos papeles Fueron tantas veces mami que ya no me duele Me di cuenta que por aquí si paraste te muere Otra sé qué va a ser mejor que no me espere otro día me levante loco tras esos papeles Fueron tantas veces mami que ya no me duele Me di cuenta que por aquí si paraste te muere si paras te muere. Si paras te muere. Si paras te muere, gay Sobran palabras donde lo actos habla. Me río cuando preguntas a diabla. Allá afuera no hallas en la guarda. De menos me cuidaba con el arma. río los huesos, pues tengo ardiendo la no pida karma Tú sabes si le llegamos, suena la alarma Tú sabes si llegamos, suena la alarma Aprendí los errores, pues por dentro no cambié La cabeza harta, sé dónde tengo los pies Haría una locura por no ver los míos caer Haría una locura por ese culo me olvidé check, Otra no sé qué va a ser mejor que no me espere Otro día me levante loco tras papeles te muere Otra noche que va a ser mejor que no me espere Otro día me levante loco tras los papeles Fueron tantas veces mami que ya no me duele Me di cuenta que por aquí si paras te muere si paras te muere